Eu cresc două floricele of Le iubesc și le îngrijesc Două fete am să cresc două fete Ca icoana din perete Mă rog, Doamne, pentru ele Să nu ai pe zile grele impere-te Mă rog, Doamne, pentru ele Să nu aibă zile grele o foc Uit de foame și de sete o Orice supărare întrece o foc Și-aș munci, Doamne, cât zece o. mi-a dat fete ca icoana din perete Mă rog, Doamne, pentru ele să nu mai vezi zile grele fete ca icoana din perete Mă rog, Doamne, pentru ele să nu aibă zile grele nepoței de mână Și să strige în gura mare, să rămână tată mare Doamne, mi-ai dat o fete ca icoana din perete Mă rog, Doamne, pentru ele să nu aibă zile grele